बिकला जा छोड़ पे ये भरोसा नहीं इसलिए बना जाने मिक्स टेप तू देख मेरे को ठीक से मैं बदला नहीं कुछ नहीं करने वाला किसी को पर क्लोज दीदार को कर से अखियां दिन गुजरे ना कटे अखियां एक लड़की को देख कर दे वो हाँ। लड़की पूछे मेरे को कैसे तुम सब फेस कर दे मैं बोला मेरे पीछे एक दिन जरा वेट कर दे दुनिया का दुनियादारी छोड़ बेटा काम धंधे लग जा सुधर गए अपने तक जगह तो फिर समझ जा इससे शाला लाला मेरे एरिया का बच्चा मां बोली मेहनत कर गलत रास्ते मत जा गेम का भाई बना शान बना मस्ती का जान का नाम हाल बना मैं उधर मुक्ता जिधर मुतला मना खौफ के तो फास्ट हो चुकी है वानी वास्तो ब्लड वॉक बोल के जड़वानी नास्तो तू का शाला